Eh, ramai juga ambil job dari sini. Geng, geng kau kau ya. Ha. Semua sama. Ramai, ramai jumpa kat sini. Cuba kita dah keluar kalau tak lag. Betul. Nasib baik kita duduk rumi yang tidak. Dia orang main corner. Kita ah. Kaki lipat apa dia? Oh. Sampai sengit-sengit neutral. <laughs> Adunya depan Pala siapa tinggal eh <laughs> Aku berhenti je ambil gambar Ambil gambar korang lah Jalan tengah jalan Tengah jalan nanti tu <laughs> Dia lupus kan Lari hantu ni Itu tu Kau try dia Aku dah ambil gambar dah Apa yang nak lalu nak ambil kepala Alhamdulillah Oh budak Pedro tu yang budak terbaru ni <laughs> Oh Pedro lagi Tak ada nama lain dia Kenapa orang kat depan? Video Buat video Oh Aizat DC truck Siapa DC eh? Aku, aku, aku Okay Okay apa yang kau tak lepas tu Baik tak lepas <laughs> Apa berhenti je? Belakang siapa dia? Aikal lah Aikal lah kan Berhenti kecil Apa tak? Wei, <laughs> jauh kena sampai hari Jumaat wei. Jumaat tengah hari. Kita jam matang ke? tak tak tak apa teruskan teruskan hmm, Okay. Ada Okay, lali Okay Laju ni kau tahu São rolou. Eden, ah, é com mano Eden. É com balu. Já. Já, É com Jo. É Jo. Dia ambil frame market. Eh? Ah. Ah. Eh, tu frame market ada pergi sana. Ni tepi highway eh? Ha, ah, tepi highway. Dia timbung ada tepi. Ha, buat apa kan Dia nak potong Aikal tu <laughs> Aku takut boleh mengajar lah Tak, ada foto Nak foto Alberto Hahaha <laughs> hmm. Eh berat tu Sampai sengit-sengit apa pilih Aikal ni Bok molek tu potong gaji ni <laughs> Rosak skru jatuh sebiji. Wah, sebiji potong gaji eh. Tak kalau skru jatuh tak apa jangan SS tanggal. Itulah. oh, jangan tiap hasil ni ada. Dizi sampai. Ah, sampai. Siapa sampai yuk? Mak Den. Din. Mas. Haikal. Haikal. Ти лес скалі рой. Рой лезе. А. Ай, що, полі, окей. Ooh. Dah malam lah pasangan ku Oh, flight naik Oh, uh, cantik hey, <laughs> eh, Eh, tak isi minyak ah. Ada minyak ke tak tu? Eh, ada. Ada. Ada, ada, ada. Eh, ni siapa ni? Ading. Kok gitu? ke? Kalau aku, kalau aku. Warni, warni. Warni, tak eh? ada. jalan tak goyang ke? Trailer kosong? Tak ada. Tak rata. Tak rata. <laughs> Itu besi kayu balak tu. Soal. Si pipe. Dia ingat pakai trailer dapat job. Tak dapat job. Tak dapat job. Baru kau tak nak beri amin. Mari mari yang pipe pun. Tunggu ke atas bangan. Ha. Ni tak ada berhenti ni, terus ya. Tak ada, tak ada. Terus je. Sampai dekat JT lah. Kita akan sabaran kembali ke kita pergi apa Black Sea lah pula. Hmm, Black Sea boleh aku lah, okey. Black Sea boleh. Black Sea. Orang bawa madu ni. Dah ada kapak. Ada play. Saya kena berpinyok kat pani ni Saya <laughs> tengok Ok, go go go Oh, bawa, bawa ni, nak ah, bawa jak lah Balang kaca Dia tak terkena Tak kumpul sepalu Jom, jom, jalan, jalan lah kan? Dah Sudah terasa dia punya lag dia pakai Kurak pakai Agak lah Mati lah pun kurak lah mati Mesti baru dah Okay, okay Boleh bancok Boleh eh Oh, lawa yang tu Mana lah? Haa, cek sudah pakai sudah sudah sudah sudah sudah lah. Oh, so, hey, eh, Uh, Guys, orang share Discord punya link dekat mana? Dekat grup BTS kan? Eh? Kenapa? Discord punya uh, invitation link <laughs> So ada view aku minta eh Tanya ada ke Discord Dekat, uh, dekat grup ada Dekat grup Dekat, dekat dalam Discord ada Ha, dalam Discord pun ada link Eh, Zat, atas kau kat belakang, Zat? Oh, kenapa? Roy Hmm, kenapa? Kenapa? Eh, lagi? Rakan lagi lah? Tak ada? Tak ada, tak ada.